مرحبا في هذا الدرس سوف نتعلم نظرية القيد المزدوج وهو بداية العمليات المحاسبية سوف نبدأ في مبادئ هذه النظرية أو ما يسمى بالقيود المحاسبية نظرا لصعوبة إعداد قائمة مركز مالي بعد كل عملية من العمليات المالية بسبب تعدد العمليات المالية في المشروعات الكبيرة فإنه يتم تخصيص حساب لكل بند من بنود المركز المالي طبعا قلنا بنو المركز المالي آه، الأصول هي الخصوم أو الالتزامات وهي حقوق الملكية بالتالي نخصص حساب لكل بند من هذه البنود يثبت آه، فيها التغيرات التي تقع نتيجة العمليات المالية ويكون لهذا الحساب جانبين إما مدين وهو على الجهة اليمين وإما الدائن وهو على الجهة اليسار وتقوم فكرة قاعدة القيد المزدوج على أن لكل عملية مالية طرفان متساويان في القيمة أحدهما مدين والآخر دائن طبعا كما آه، شرحنا سابقا يجب آه، يجب تساوي طرفي معادلة المحاسبة نذكر بمعادلة المحاسبة هي الأصول يساوي الخصوم أو الالتزامات زائد حقوق الملكية آه، طبعا فرضا هنا حساب الأصول آه، والمصروفات والمسحوبات يدين آه، بالزيادة الزيادة تكون في جهة المدين والنقصان يكون في جهة اليسار إذا عند زيادة الأصول تكون في الجهة اليمين وعند زيادة المصروفات تكون في الجهة اليمين وعند زيادة المسحوبات تكون في الجهة اليمين والنقص يكون في اليسار آه، للأصول فرضا إذا شرينا ثلاث نضع الزيادة في اليمين كما رأينا في الدروس السابقة وحساب للخصوم والإيرادات وحقوق الملكية آه، ينقص في المدين ويزيد في الدائن إذا الأصول والمصروفات والمسحوبات تزيد بالمدين وتنقص بالدان والخصوم والإيرادات وحقوق الملكية تنقص بالمدين وتزيد في الدان عكس آه، الأصول وعند تحليل العمليات وفقا لمعادلة المحاسبة فإن الطرف الأيمن من المعادلة أي الأصول طبيعتها مدينة لذا تجعل مدينة عندما تزداد وتجعل دائنة عندما تنقص أيضا آه، الطرف الأيسر من المعادلة أي الخصوم ورأس المال آه، حقوق الملكية طبيعتهما دائنة لذا تجعل دائنة عند الزيادة ومدينة عند النقص ملاحظة يتم معالجة المصروفات مثل الأصول ويتم معالجة الإيرادات مثل الخصوم لماذا؟ لماذا يتم معالجة المصروفات مثل الأصول لأن طبيعتها مدينة فعند الزيادة تكون مدينة وعند النقص تكون دائنة ويتم معالجة الإيرادات مثل الخصوم لأن طبيعتها دائنة فعند الزيادة تكون دائنة وعند النقص تكون مدينة ولتوضيح هذه القاعدة نأخذ المثال التالي في واحد واحد ألف وأربعمائة خمسة وعشرين هجري آه، بدأت منشأة خالد برأس مال خمسمائة ألف ريال تم إيداعه في البنك إذا خالد بدأ منشأة وضع, وضع, وضع رأس المال خمسمائة ألف في البنك آه، إذا رأس المال حقوق الملكية زاد بقيمة خمسمائة ألف والإيداع في البنك وهو أصل آه، من الأصول طبيعتهما دين فزاد أيضا إذا طرفي المعادلة الأصول زاد ورأس المال زاد ولكن رأس المال زاد في الدائن بالجهة اليسرى و آه، البنك أصل وهو زاد بالجهة اليمين جهة المدين إذا للحفظ فقط عندما نقول جهة اليمين نقول مدين من الياء وفقا لقاعدة القيد المزدوج يلاحظ التالي الطرف المدين من حساب البنك خمسمائة ألف ريال لأنه أصل طبيعي طبيعته مدين وقد زاد لذا آه، يكون مدين إذا هنا الجهة اليمين فوق دائما دائما الجهة اليمين فوق والجهة آه، جهة الدائن تكون تحت هذا هو القيد المزدوج من حساب آه، البنك خمسمائة ألف إلى حساب رأس المال خمسمائة ألف هذا هو القيد المزدوج مثال آه، شامل على قاعدة القيد المزدوج فيما يلي بعض العمليات التي تمت خلال شهر جمادى الثاني 1425 بشركة الفلاح التجارية نأخذ المثال في آه، واحد ستة بدأت شركة الفلاح أعمالها برأس مال ثمانين ألف آه، ريال أودعت المال في الصندوق طبعا زاد رأس المال بما أنه أودعنا رأس مال زاد رأس المال أي حقوق الملكية حقوق الملكية تزيد بالدائن طبيعته دائن في الطرف الدائن يزيد وهو الطرف اليسار إذا تكون في آآ آه، آه، الطرف الدائن يكون آه، في الأسفل من القيد طبعا أودعنا ثمانين ألف الصندوق إذا الصندوق هو أصل طبيعة الأصل المدين الأصل المدين يزيد في الطرف المدين ويكون في الطرف اليمين أي في آه، الطرف الأعلى من المعادلة أو من القيد إذا نقول هنا من حساب آه، رأس المال إلى حساب الصندوق في اثنين ستة اشترت سيارة اشترت شركة سيارة من محلات سعيد نقدا بمبلغ آه، بمبلغ خمسة ألف ريال إذا شرينا سيارة زاد الأصل وشريناها بأن ب... بنقود طبعا من الصندوق فقلت قيمة الصندوق قلت قيمة الصندوق أي أن هو أصل قل وعندما يقل الأصل آه، يكون عكس طبيعته طبيعته مدين قل إذا يوضع في الجهة الدائن وشرينا السيارة السيارة أصل الأصل زاد طبيعته مدين إذا في الطرف المدين في خمسة ستة تم سحب مبلغ عشرين ألف ريال من الصندوق وأودع في البنك إذا الصندوق أصل أصل مدين آه، مدين نقص إذا في الطرف الدائن لأنه تم سحب مبلغ عشرين ألف من الصندوق الصندوق أصل الأصل طبيعته مدين نقص الأصل إذا عكس طبيعته وهو في طرف الدان طبعا أودعنا العشرين ألف من الصندوق وأودعناه في البنك لأي سبب من الأسباب مثلا للحفاظ أو لتأمين النقود بدل من الصندوق نضع في البنك البنك أأمن دائما طبعا في سبعة ستة اشترت آه، الشركة أثاث قيمته خمسة عشر ألف ريال من شركة المطلق على الحساب إذا اشترينا شراء على الحساب نتذكر الدائنون إذا اشترينا أثاث زادت قيمة الأثاث اللي هو الأصل زادت قيمة الأصل إذا آه، بما أن طبيعته مدين المدين يزيد في المدين وعلى الحساب زادت الدائنون أي الخصوم طبيعة الخصوم دائن بما أنه زادت دائن فيزيد في الطرف اليسار في 12 ستة باعت آه، الشركة جزء من الأثاث قيمة 12 ألف ريال الأثاث أصل قلت الأصول لدينا بما أن طبيعة الأصول مدين عكسها دائن آه، طبعا بعنا الأثاث قيمة ألف ريال واستلمنا نقود بدل ذلك إذا زادت قيمة النقود النقود أصل زاد الأصول في المدين إذا في الطرف اليمين آه، المطلوب طبعا تحليل العمليات المالية السابقة لأطراف المدينة والدائنة كما حللناها سابقا آه، نكتب تواريخ العمليات نكتب مبلغ كل عملية الطرف المدين والطرف الدائن الطرف المدين الصندوق كما نلاحظ أصل آه كما زال الأصول كما شرحت مسبقا طبعا وهنا الدائنون شركة المطلب خمسة عشر ألف ريال بما أن لو أردنا تحليل عكسي مثلا بما أن الدائنون في الطرف الدائن إذا هل هو نقص أم زيادة بما أن الدائنون في الطرف الدائن الدائنون خصوم الخصوم طبيعتها دائن عندما تزيد تكون بالدائن إذا هنا زيادة في قيمة الدائنون لأن شرين الأثاث على الحساب طب الصندوق بما أنه في الطرف الدائن تكون زيادة أم نقص طبعا تكون نقص عكس طبيعته لأن الصندوق أصل والأصل آه، طبيعته مدين إذا زاد إذا دائن إذا نقص وهكذا طيب مثال بالرجوع إلى المثال السابق فيما يلي بعض العمليات التي حدثت خلال شهر صفر 1431 هجري أي بعد ست سنوات من العملية السابقة في واحد اثنين بدأ محمد أعماله التجارية برأس مال قدره مائة ألف ريال أودع في البنك في اثنين اثنين اشترى سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من محلات الأمل أه وهكذا المطلوب تحليل العمليات إلى طرفي المدينة والدائنة طبعا هذا جدول العمليات جدول تحليل عمليات الأطراف المدينة والدائنة أولا بدأ محمد عمالة تجارية برأس مال مئة ألف ريال أودع في البنك إذا زادت قيمة رأس المال وزادت آه، المبالغ التي في البنك زاد البنك وهو أصل يزيد في الطرف المدين بمئة ألف وزاد رأس المال حقوق الملكية بطبيعته الدائنة في الجهدان في اثنين اثنين اشترى سيارة بمبلغ عشر ألف ريال على الحساب شراء على الحساب إذا يوجد لدينا دائنون بقيمة عشر ألف ريال زيادة طبعا وشرينا السيارة إذا زاد الأصول بقيمة عشر ألف ريال وهي السيارة في ثلاثة اثنين اشترى أثاث بمبلغ ألاف ريال من محلات المطلق بشيك شرينا بشيك إذا زا إذا قلت قيمة الشيكات اللي هو البنك قلت قيمة البنك قيمة عشر آلاف ريال البنك يقل البنك أصل يقل في الدائن هنا قلت البنك في الدائن بقيمة عشر آلاف ريال وزاد القيمة الأصول التي اشتريناها آه، بقيمة عشر آلاف ريال آه، سدد لمحلات الأمل المستحق آه، لها بشيك إذا قلت قيمة الدائنون آه، وقلت قيمة البنوك قلت البنوك طبعا هنا الدائنون قلت في عكسها في المدين طبعا لأن دائنون خصوم خصوم طبيعتها دائن هنا إذا زادت ولكنها نقصت نضع في الجهة المدينة خمسة ألف ريال ولشركة الأمل طبعا دائنون الأمل والبنك طبعا لأنه دفعنا الدين من البنك فقلت قيمة البنك والأصل عندما يقل يكون في الطرف الدائن باع أثاث في خمسة اثنين باع أثاث بمبلغ ألف ريال لمحلات السعادة على الحساب إذا بعنا أثاث قلت قيمة الأثاث قلت قيمة الأصول في الدائن قيمة ألف ريال لمحلات السعادة على الحساب إذا بعنا لمحلات السعادة على الحساب نريد منهم آه، نقود الحساب إذا بعنا الحساب نريد من شخص نقود إذا هم مدينون المدين آه، هم عبارة عن آه، أصول المدينون هم عبارة عن أصول والأصول آه، تزيد في الطرف المدين طبيعتها مدين إذا مدينون لمدينون نريد من شركة السعادة ألف ريال وفي ستة اثنين حصل من محلات السعادة على المبلغ المستحق عليهم نقدا المبلغ المستحق قلنا ألف ريال آه، قلت قيمة المدينون طبعا في عكس آه، عكس المدين دان آه، بقيمة ألف ريال وزادت بما أن استلمنا منهم نقود زادت قيمة الصندوق في طبيعتها المدينة وقيمة ألف ريال باع السيارة بمبلغ عشر آلاف ريال على الحساب لمحلات السعيد بيع على الحساب آه، يعني مدينون إذا بعنا سيارة على الحساب سيارة باع على الحساب إذا آه، من كلمة بيع مدينون طبعا آه، بعنا السيارة قلت قيمة الأصول في الطرف الدائن وعلى الحساب زاد قيمة المدينون في أطراف المدينة ما هو أثرها على معادلة الميزانية؟ تأثر على جانب واحد فقط الأصول أصل يزيد وأصل ينقص ليش؟ لأنه بعنا السيارة قلت قيمة الأصول على الحساب نريد من شخص نقود إذا هم مدينون المدين آه، من الأصول إذا آه، نتكلم عن طرف واحد وهو طرف الأصول تنقسم الحسابات في المحاسبة من حيث طبيعتها إلى نوعين أنا أتكلم عن الحسابات آه، بشكل تفصيلي أكثر حسابات مدينة إذا تنقسم الحسابات في المحاسبة حسب طبيعتها إلى مدينة أو دائرة حسابات مدينة عندما تزيد تكون آه تكون طرف مدين في القيد وعندما تنخفض تكون طبعا طرف دائم في القيد إذا المدينة بما أن طبيعتها مدين تزيد في المدين تكون تكون طرف مدين في القيد ويكون في الطرف الأعلى وتكون طرف دائن في القيد إذا نقصت وتكون في آه، الطرف آه، السفلي من القيد مثال الأصول المصروفات والخسائر هما حسابات مدينة الأصول المصروفات والخسائر هي حسابات مدينة وحسابات دائنة تكون عكس المدينة طبعا تزيد في آه، الدائن وتنقص في المدينة ومثال الخصوم من الحسابات الدائنة والإيرادات من الحساب الدائنة وحقوق الملكية طبعا من الحسابات الدائنة أمثلة على الحسابات هنا قسمنا بعض الحسابات إذا كان طبيعتها مدينة أو دائنة حسابات مدينة الأصول المصروفات المسحوبات السيارات الآلات طبعا سيارات وآلات وأثاث وعقار وأراضي وبنك وصندوق كلها أصول والبضاعة أصول وأوراق القبض أصول وأوراق مالية أصول والمدينون أصول والمشتريات أصول ومردودات المبيعات آه، هي أصول أيضا ومسموحات آه، مبيعات أصول خصم مسموح به هي أصول مرتبات آه، عفوا ليست أصول ولكن إيش مدينة حسابات مدينة مرتبات وإيجارات فاتورة كهرباء آه، ديون معدومة حسابات مدينة مصروفات نقل مشتريات مصروفات نقل مبيعات عمولة وكلاء الشراء عمولة وكلاء البيع مصاريف إدارية بما أن المصاريف قلنا طبعا مصاريف هي مدينة مصاريف دعاية وإعلان أو أي مصاريف أخرى مصروفات نقل مشتريات مصروفات نقل مبيعات أي مصروفات أخرى تعتبر مدينة آه، للحفظ فقط من المصروفات مدينة حرف الميم مدين وقصد إهلاك الأصول الثابتة طبعا كله في الدروس القادمة سوف نشرح ما هو الإهلاك وطرق الإهلاك وشهرة المحل أو براءة الاختراع طبعا كلها من الأصول شهرة المحل وبراءة الاختراع تعتبر من الأصول أما الحسابات الدائنة آه، سبيل المثال رأس المال التزامات الأرباح إيرادات أوراق مالية إيراد عقار أي كلمة فيها إيراد فهو حساب دائن مبيعات المبيع يشبه الإيراد وهو دائن مردودات المشتريات آه، مسموحات مشتريات آه، إذا مردودات مشتريات مسموحات مشتريات دائنة أما مردودات مبيعات مسموحات مبيعات من المدينة كيف نحفظ نقول مبيعات هي دائنة عكس المبيعات مردوداتها تعتبر مدينة عكس المبيعات آه، ومنها المسموحات مسموحات المبيعات تعتبر مدينة طيب المشتريات مدينة عكسها مردودات مشتريات دائنة مسموحات مشتريات دائنة طيب للحفظ فقط طبعا خصم مكتسب دائن أوراق دفع تعتبر حسابات دائنة والدائنون دائنون طبعا وقرض طويل الأجل دائن مخصصات دائنة مجمعات الإهلاك دائنة احتياطات دائنة بنك سحب على المكشوف تعتبر حسابات آه، دائنة ناخذ مثال آه، أخير في واحد اثنين اشترى آه، اشترت الشركة آلات بمبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال من محلات السلام على الحساب طبعا اشترينا آلات زاد الآلات وعلى الحساب زاد الدائنون زاد الدائنون إذا طرف اليمين الآلات طرف الدائن دائنون طرف اليمين الآلات آه والطرف اليسار اللي هو الدائنون محلات السلام لأن عملية شراء على الحساب ينتج عنها دائنون شراء على الحساب دائنون الدائنون يكون في الطرف الأسفل طيب في اثنين اثنين زدد المحلات السلام آه المستحق لها بشكل الطرف المدين دائنون طبعا سدد المبلغ خمسة وثلاثين ألف قلت قيمة الدائنون تقل في عكس آه، المدينين و آه، طبعا بشيك قلت قيمة البنك آه، أي الأصل في عكسه وهو الدائن إذا الطرف المدين دائنون محل السلام وطرف الدائن البنك في خمسة عشر اثنين طبعا تدريب آخر في خمستاشر اثنين اشترى عقار بمبلغ آه، مئتين ألف ريال سدد نصفها بالشيك والباقي نقدا آه، الشيك يعني البنك بما أنه مئة ألف من البنك ومئة ألف من الصندوق يقل البنك بمئة ألف ويقل الصندوق بمئة ألف آه، في الطرف الدائن لأنه أصل أصل طبيعته مدين يقل في الطرف الدائن وقيمة العقار تزيد أي أصل آخر وهو العقار يزيد بقيمة 200 ألف ريال في الطرف المدينة طيب حصل إيراد أوراق مالية مبلغ 5000 آلاف ريال طبعا قلنا أوراق مالية طبيعتها دائن كما قلنا هنا أن الأوراق المالية طبيعتها دائن آه، بقيمة خمسة آلاف ريال بالشيك زاد قيمة البنك بخمسة آلاف ريال تزيد قيمة البنك البنك أصل طبيعته مدين يزيد في المدين آه، والإيراد طبعا قلنا الإيراد من المبيعات والمبيعات طبيعتها دائن إيراد أوراق مالية أي إيراد طبيعته دائن يزيد في الدائن آه، طبعا آه، بالنسبة للمدين والدائن هما أهم نقطة في الدروس آه، التي سوف تلينا آه، سوف نتعلم في الدروس القادمة إن شاء الله طبيعة المدين والدائن باللغة الإنجليزية وبعض المصطلحات باللغة الإنجليزية وأي درس آخر سوف يعتمد على المدين والدائن إن شاء الله في الدروس القادمة سوف أوضح أكثر عن آه، القيد المزدوج آه، وسوف نتقدم أكثر في الدروس القادمة إن شاء الله